Ну, как я уже говорила в самом начале, картинка совершенно не черно-белая. А, в северокавказских культурах есть много чего, что нравится самим женщинам и о чем они говорят, что их традиции и местные правила защищают их. Они чувствуют себя более уверенными, они чувствуют себя более уважаемыми. А, это может даже проявляться, например, в социальной дистанции на улицах, что если женщина идет по улице, а, то мужчины не будут приближаться к ней, э, не принято касаться, прикасаться к незнакомым женщинам и вообще вести себя как-то неуважительно и фривольно. И в том числе а, женщины Северного Кавказа говорят, что даже дресс-код, который многие из них добровольно а, сами а, решают использовать, например, носить хиджаб и закрытую одежду, он защищает их, он скрывает их от нежелательных взглядов. И многие женщины очень гордятся именно такой добродетелью, как они говорят, чистотой северокавказских женщин. Как и во многих других случаях, можно отметить тенденцию, что женщины а, меняют свое поведение по отношению к браку. А, например, молодые девушки иногда сознательно стремятся немножко отсрочить момент замужества, чтобы получить образование, чтобы найти хорошую работу, и лишь затем уже в более позднем возрасте, чем это было раньше, выходить замуж и рожать детей. Это общемировая тенденция, которая также а, вполне себе проявляется на Северном Кавказе. Необходимость получения образования рассматривается как своего рода парашют, который можно использовать, если что-то в жизни пойдет не так. Например, родители говорят девушкам, что образование им нужно получить, если вдруг а, случится ситуация, она, например, разведется и останется одна с ребенком, чтобы она могла в этом случае прокормить и себя, и ребенка. Интересно, что многие женщины, которые, что называется, получили высокий статус и стали сильной женщиной, иногда не очень радуются этому положению дел. И одна из стратегий – это все-таки поиск а, сильного мужчины, на которого можно было опереться, чтобы не принимать самой все важные решения и чтобы не быть главным экономическим субъектом семьи. В то же время другие женщины используют разнообразные стратегии для того, чтобы Э, выходить из-под гнета патриархата, э, когда, в случаях, когда над ними давлеют традиции и какие-то вещи им не нравятся, они, например, принимают решение не выходить замуж. Это тоже одна из стратегий, которую мы обнаружили в нашем исследовании, э, потому что неудачные примеры жизни подруг или, например, собственных матерей, которых слишком сильно контролируют – а, их мужья, они э, приводят женщин к этому выводу, что лучше жить одной, э, быть независимой, но пожертвовать семейным счастьем, и которое достаточно важно в этой культуре, потому что э, роль семьи, статус семьи, он занимает центральное место а, в кавказской культуре. Некоторые женщины сознательно решаются на развод – если еще несколько лет назад быть разведенной это была все-таки достаточно серьезная стигма, то сейчас можно заметить, что количество разводов, хоть и не светских, но религиозных, тем не менее увеличивается. А, многие женщины отмечают, что для них а, важнее быть а, свободной, важнее жить той жизнью, которую они хотят, чем сохранять вот эту семью которая не приносит э, ей счастья и является для нее только таким закрепощающим местом, которое ограничивает ее права и свободы. Вообще, если говорить о том, а, насколько традиции и религия а, влияют на жизнь женщины, закрепощают ее или наоборот освобождают, а, здесь обязательно стоит упомянуть такое явление, как исламский феминизм. Многие женщины, живущие в исламских странах или, так скажем, в странах с сильным влиянием ислама, они э, стараются использовать те положения Корана и те нормы шариата, которые как раз возвышают женщину, делают ее положение особым, более уважаемым. Кроме того, в Коране написано достаточно много о том, что женщины и мужчины равны, что, в общем-то, естественно, перед лицом Бога все равны, и поэтому эти нормы, а, вот э, так называемые исламские феминистки, они используют, и через это а, они снимают вот этот конфликт, как быть современной женщиной и в то же время быть религиозной. И, например, такие исследовательницы, как Лейла Ахмед и Фатима Мирниси, они как раз являются практикующими женщинами, они э, обе религиозные, тем не менее они стоят вполне себе на феминистских традициях.